әлия кешке ардақты қосыламын конечно бірақ вот мен жұмыс істеймін ғой мен <laughs> залог кредитім бар жұмыс істеймін уақытым болмады репетицияға бару керек анау мына танысу керек ғалешка ғалия жеңеше самый главное роза мен сізге айттым ғой маған үйренуім керек үйренбесем үйде әйелім болу керек сонда мен қатысамын понимаете сізге айттым маржанға үйленбей роза сіз айтты роза деді енді роза туралы сізге жібердім ештеңке айтпай жатсыз ғой енді роза менің она моя спасительница ол иманды иә жақсы дос дейді енді иә кезінде мен жеті жыл намаз оқыған адаммын ғой мына храпунов біздің нелердің бәрін сатып жіберген солардың бәрін бетін айтып бычын шығарып мен мастер по боксу сәлмаға біледі ғой сәлмаға сайтты қарады е мастер по футболу жаңағыда сатқындардың бәрін бытшын шығарамын ғой и потом вот только подстав сделали и все бізмен атырауға барасың анау мына и рапорт подали вот он жерде он жеті офицерді екі генерал жеті полковник и майорлар бәрімізді храпунов одним приказом же уволил сәлім ағаға айттым ғой и ну что и ешкім біледі это не генеральный прокуратура не верховный суд вот это надзорный вот это парламент маме маме бәрілер болды біреуі даже не стояли біз кірдік бір бақытжан ертаев генерал который отстаивает наши интересы военных и тоқтар әубәкіров первый президент ну что олар сразу айтты тоқтар әубәкіров айтты біз уже мчскулар шақырдық иә президент бол ана министр бол офицерлердің бәрін жинадық ол сразу айтты ғой тоқтар әубәкіров мен қалай боламын президент сендерге министр деді бәрі бюджеттің бәрін біледі бюджетте ақша жоқ сатып алған храпунов анау жириновский башко дегеннің бәрін біледі қазақстанның бәрін байлығын сатып алып назарбаевпен келісіп енді солар хозрасчет сияқты если бюджетный болса другое дело он же хозяин ваш Назарбаев не стиль, Назарбаев все сдался, подкупили его. Бюджеттің бәрін сатып жіберді. Он проморгал этот президент Назарбаев. Лучше лучше не қылу керек еді. Көрдің бе? Назарбаев бәрін сатып жіберді ғой. Өзінің несін көтеру үшін біледі, я президент боламын, а бюджетте ақша жоқ. Инвестицияны <coughs> сатқандардың бәріне келісті келісті все олар бля оли- а- олигархи <coughs> маме памендер все ты будешь министром но я главный министр э, президентом қаламын деді это же предатель же назарбаев қазақстанды сатты и қонаев та это уже был московский кремлевский извините предатель көрдіңіздер ма уже царский империя өзіңіз айтасыз ұрсасып бір царский империя жаулап алды ма бізді қазақстан біз құл болып жатырмыз ғой құл болып жатырмын мен қанша айқайлап жатырмын ғой сен ана мына кірем да мен кірем конечно шығам мен че менің қалтамда бір нем бар ма я офицер химичка войск сәлем ағамен екеуміз жарты сағат сөйлесіп ол түсіді ғой он танкист ол танкімен шыға ма не мен жоқ маған химичка мен бомба ана мен атамды өлтіремін мен уже за бортом оказался сіз айтасыз шықпық дейсіз иә мен тек қана ақылыман айтып сабыр сабыр деп халықты жинап шығарып бірлікпен біз сексен мың жүз мың қазір астанадан шығуымыз керек сәлім ағаңа айтыңыз біз мен сізге жібердім ғой қазір военный жаңағы пенсионердің бәрі шығарып сізге қанша жібердім сіз бірден айтқан жоқсыз сәлім ағаға жібердім сәлім ағаға телефонын бер дедім ол нағыз жігіт болса полковник болса мен сізге айтамын жаңа жаңаөзен өліп жатыр бөліп жатыр ну че сәлім аға танкист жата ма не ә, ол бір сөзін айтып халыққа хотя дух беріп көтеру керек қой көтеріп қазір ленин қалай бір переворот қалай көтерді ол ұйықтап жатқан жоқ қой ленин ленинді қанша мына мұхтар әбіләзов сияқты мынау царская царизмдер оны қанша где он только не был германия жатты шучинский жатты шығарды халықтың бәрін сөйлеп үйтіп үйтіп жинап халықты жинады ғой халықтың бәрін жинады одан кейін военныйлардың бәрін айтты е «Э, рабочие крестьяне военный мынау царский царизм одан ұстауымыз керек власть рабочим крестьянин дейді қазір тура сол сияқты болып жатыр ғой сіз анау мынау деп айтасыз маған айтасыз біз айтып жатырмыз мен мен постоянно өзіміздің чат бар группа военных шығарып жатырмын алтын көл аспаны деп шығып жатырмыз көрдіңіз бе сәлім аға неге шықпайды если он полковник болса анау мынау деп батырымыз деген сәлимаға шықсын бір екі сөз айтсын біздің осы жаңа мен сізге сейчас жіберейін военный бірге болайық деген военный пенсионердің бәрі қазір біз чатқа шығып жатырмыз уже біз қазір он бес мың астананың уже пенсионер шығарып жатырмыз барлық қалаларда уже шығып жатыр шымкент уже шықты біле ана астанала э, э, акимнен уже түсіріп жіберді понимаешь шымкентте тұру сәлем аға неге шықпайды бір сөзін неге айтпайды көрсетіңіз соны мейірхан осы кісіге неге қосылмайсың сен қайдағы әйелдермен бірге жаңағы солардың э, сөзін сөйлеп солардың не жаңағы ансамбліне барып ол сені оларды қуып жіберіпті сені шығарып жіберіпті ой мына кімге сәлімжанға сәлім деген мына кісі бар ғой мынау міне мына неңде э, ютубте видеода соған неге қосылмайсың сен сен же вооруженный военизированный адамсың ғой сен сонда жүрмейсің жүрсең қайтеді құрсын қайдағы әйелдердің сөзін сөйлеп солардың э, жаңағы етектерінің ар жағында жүргенше әрбір ол самодеятельность деген не нужно это тебе үйленсең қатын ғой үйлен әр адамға бір бірдеңе айтпай міне осы мына халық несіне тобына қосылмайсың ба